Bonjour, nous sommes là pour découvrir la nouvelle Peugeot 2008. Pour moi, elle évoque vraiment la robustesse, tout d'abord avec son sabot, des extensions d'ailes et puis surtout une face avant solide. On est devant un vrai SUV. Pas de surenchère au niveau du style, on retrouve une face avant expressive, des feux arrière aux trois griffes. Pas de doute, on est bien devant le nouveau SUV Peugeot. Je suis maintenant au volant de la 2008. Le Peugeot High Cockpit est vraiment bien agencé. Comme en compétition, on retrouve un volant très compact, des commandes qui tombent naturellement sous les mains et face à notre regard, on a toutes les informations grâce au combiné tête haute. Sous le capot, un très joli 3 cylindres essence de 1,2 litre. J'ai été très agréablement surpris par la facilité d'utilisation, sa souplesse, le joli couple qu'il procure. C'est vrai qu'en compétition, on est habitué à des moteurs plus puissants, mais ce moteur-là est vraiment une réussite. Le grip control, c'est le feeling d'un pilote au service du client. Il permet à la 2008 d'évoluer dans des terrains inhabituels comme la boue, la neige ou le sable. C'est sûr, le système ne va pas transformer la 2008 en 4x4, par contre, il va vous permettre de vous sortir de situations délicates et tout ça en toute simplicité d'utilisation. Vous avez cinq modes à disposition. Standard, neige, tout chemin, sable et ESP off. Une fois le mode sélectionné, vous accélérez et c'est le système qui va gérer tout seul la motricité.